В общем, медкомиссию проходят э, участники. Твое мега-шоу ты просто продажный шоу-бизнес. Doing something even scuba, there is night, it's fear, I said it's no, I I can sleep.